a ponerte la rima del rap Activo decido mi vida al entrar Con esa receta no vas a pasar El barrio está en fuego como ese game Arriba el agua, el cielo toca Me tiro para el cielo, no vuelve al lugar A esto me vieron, corro terminar Gucci mi pussy, la a flota un nena me escucha por todo el lugar Se pasa llamando la noche de call Quiere meme y en mi terminal Mientras yo estoy armando otro blog Juntando la money para viajar El churro en la mano, en mi show Todos son haters, me quieren respondo El momo tranquilo, respira hondo Vamos a ver esos kilos, nunca me escondo Manteniendo el dominio, aquí está a fondo yeah. Todo lo que toco es oro It's true, solo corro por no llegar lejos estando aquí Lo más cerca que he estado en batallas difíciles Pasando en pendejo y no saben decir Yo sé con quién contar y a quién sonreír No me digas amigos sino no compartí mi confianza y legado Que duele de mi y gusto por la misión droga y el instinto nace con ganas de morir como un king sin hacer nada, nada, nada Viendo todo mi cuerpo como el money Nada, nada, nada Quiero todo sin hacer nada Viendo todo mi cuerpo como el money Ya pasé, entonces ya fue Me olvidé lo que hice ayer Y lo sé que no me ven bien lo pásate del 10 Dale fiel pase los 100 Si tu gay no tiene enche, Dale fiel ¿qué quieren hacer? Que los pibes tienen hambre y sed Thanks.